Salut! Uh, eu sunt Daniela um, și aș vrea pe această ocazie să transmit tuturor tinerilor LGBT din Moldova că totul merge spre bine. Știu că acum uh, situația mi se pare că este una grea și chiar și este, din păcate, deși uh, schimbări au avut loc în societate atât uh, din punct de vedere al legislației, cât și din punct de vedere al uh, mentalității oamenilor. Uh, știu că trebuie în continuare să se producă multe schimbări, însă în noi stă puterea de a schimba lucrurile. Deși acum mi se pare că totul este greu, poate că vi se pare că sunteți singurele persoane gay, lesbiene, bisexuale sau transgender din lumea asta, din orașul ăsta, însă vă asigur că nu e așa. Sunt foarte multe persoane care trec prin aceleași lucruri ca voi uh, și, ca și voi, caută sprijinul și prietenia altor oameni ca ei. Uh, de aceea vă, vă încurajez uh, cât mai mult să vorbiți cu oameni, să mergeți la Gender Doc, să mergeți la evenimentele pe care ei le organizează, Uh, pentru că acolo veți cunoaște oameni minunați care au curajul să fie ei înșiși și așa cum sunt. Și lucrul ăsta, vă spun, este contagios <laughs> cumva. În momentul în care cunoști oameni care uh, sunt fericiți cu cine sunt ei, uh, e lipsitor și asta nu poate decât să, să fie spre mai bine. Uh, de asemenea, din fericire, în ziua de astăzi pe internet sunt nenumărate surse din care vă puteți uh, din care puteți afla mai multe lucruri, din care vă puteți inspira, din care puteți citi despre ce înseamnă să fie LGBT în lumea asta, care sunt, um, care sunt lucrurile care se confruntă oamenii de-a lungul uh, între, întregii luni, cumva. Trebuie să vedeți că lupta pentru drepturile LGBT este în continuă uh, dezvoltare și în unele țări este uh, mult, mult mai bine decât acum chiar și un an în unele țări uh, oamenii sunt mai vizibili și sperăm că în curând și în România și în Moldova și în toate țările din uh, regiune oamenii să aibă să fie ei înșiși, pentru că doar așa uh, societatea ne va cunoaște așa cum suntem noi și sperăm că cu timpul o să fie mai bine. Deci vă încurajez pe cât se poate să fiți voi înși vă și să nu credeți niciodată că ce, ceea ce sunteți voi, că cine sunteți voi este ceva greșit. Oricine v-ar spune asta, religia, școala, televiziunea, nu-i credeți, pentru că este important uh, să aveți încredere în voi și să conștientizați că voi sunteți importanți, sunteți oameni frumoși care au dreptul să se bucure de, de viața asta, să iubească și să trăiască în egalitate, la fel ca toți ceilalți oameni din, uh, din societatea asta. Deci totul va merge spre bine.